Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Дракулы. А, костюм Дракулы подходит как для Хэллоуина, так и для обычной тематической вечеринки или на Новый год. Вот так он выглядит в запечатанном виде. Такая индивидуальная упаковочка с ручкой. Очень удобная. И давайте посмотрим, как выглядит костюм Дракулы визитка нашего интернет-магазина. На ней вы сможете найти телефон и позвонить нам заказать данный костюм. Товар у нас в комплект входит. Белая рубашка с жилеткой. Обращаю ваше внимание, что жилетка уже пришита к рубашке. Костюм из атласа. Жилетка на липучке, то есть ее можно расстегивать. Здесь воротничок у нас беленький, вот такой воротничок. Все из атласа. Сзади на липучке тоже идет у нас кофточка. Кофта с длинными рукавами. По низу рукавов небольшая резиночка идет. Такая вот кофточка. штаны в комплекте. Вот такие вот черные штаны. Также из атласа. Штаны на резинке. На любую талию подходят. Внизу все прострочено. Костюм прочный, но материал такой довольно э, тоненький и не жарко будет в помещении выступать. В комплект входит атласный плащ черный с желтой окантовкой на завязочках желтеньких. И здесь у нас прозрачная сеточка такая сверху пришита. Ярко, но ну, никак не ярко, ну красный цвет переливается такой бордовый в форме паутины. Вот вы можете видеть рисунок паутины здесь у нас. Вот вот это все переливается. Вот такой вот плащ. Также в комплект входит медальон Дракулы. Сейчас мы откроем, посмотрим его. Вот такой вот медальончик. Так вот выглядит медальон золотистый. И помимо медальона у нас еще в комплекте приходят зубы. Такие вот зубы с клыками. Сейчас откроем, покажем пластиковые зубы вот такие вот белые с клыками вот одеваются они вот так вот выглядят зубы вот полностью набор Дракулы. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.